Вопрос, а что подумают люди, должен стоять на самом последнем месте. По сути, всем все равно. Жизнь-то твоя. Как-то так.